Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы продолжим делать роспись тюльпана в жестовской росписи. Итак, начинаем мы а, нашу роспись с тенежки. Итак, у меня уже готов а, красный цвет, зеленый. А, ими я затеню сам цветок и зелень. Итак, кисть лопаткой легкими движениями мы начинаем делать тенежку. Вот такими движениями. Итак, после того, как мы закончили тенюшку, мы набираем более светлый оттенок на кисть и начинаем делать прокладку. Также легкими движениями мы прокладываем а, краску, начиная с передних лепестков. высветляя, делая светлее и ярче самые передние лепестки. Также мы прокладываем и задний план. Стараемся наносить на дальний план как можно э, меньше цвета яркого. А, сейчас нужно сделать э, светлые части э, нашего тюльпана. Это называется бликовка. То есть мы высветляем самые главные и светлые части. Добавляем в желтый цвет немного красноватого и как можно больше белого. Дальний план тоже немножко осветления касается, но немного. Сейчас я набрала зеленый оттенок на кисть и начинаем делать наши листья. Листья у тюльпана длинные, это надо помнить. Также чешелистники и цветоножки. Прокладываем мы такие листья достаточно э, просто одними двумя мазками. ничего сложного. А также и остальные листья. Можете менять цвета, то есть оттенки зеленого цвета, тогда будет э, ваш э, лист наиболее интересным. Итак, продолжаем делать бликовку. Будет интересно, если вы одинаковые листья забликуете немного по-разному. Обратите внимание, местами перистая бликовка, где-то более прямолинейная. Но высветлять нужно не все а, листья так, как должны быть основные, главные, светлые. Можете добавлять в бликовку в некоторые листья больше желтого, в некоторые больше белого. Так будет разнообразнее и интереснее. Итак, сейчас мы поменяли оттенок на светлый и нужно нам выполнить чертежку для того, чтобы подчеркнуть э, ушедшие или не получившиеся элементы нашего цветка и листья. В данный момент мы делаем серединку тюльпана. Вот. Это тычинки и пестик. Здесь вы можете пофантазировать, подобрать другие оттенки, какие вам кажутся наиболее удачными. И пыльцу. Пожалуйста, друзья, а, наш тюльпан с вами готов. Получился такой великолепный цветок. Делать его несложно. И в этом мы сегодня с вами убедились. И недолго. Надеюсь, вам с вами было интересно. Приятного просмотра и смотрите наши следующие мастер-классы. А, с вами была Куликова Анастасия. До новых встреч!